我今天来跟大家讲的是，我看我在 Inspire 外商学到了三件事情。那这三件事情是我在学校从来没有学过的事情。那我从进入到现在已经四个月了。那刚开始进去的时候，好开心啊，终于上实习了。那也好。那进入实习之后呢，我也上网找了，哎，说那这个公司到底在干嘛？好奇，我发现他们在做电话营销。我进去实习要我管理网站，还后我挣三十个星期六还没有钱赚去实习，到底要干什么？ 那这样子进去之后呢，我们就是一样，好吧，上了那就去嘛，那就每个礼拜六我们在公司就是像这样子开会，这样子开会是向我们的呃 e l i z a 总经理学习，那这样子整个学下来之后，我觉得哎好像还不错耶。可是因为我们总共六个实习生，呢，没有一个人是商科背景的，那对我们来说要学伺服器、搜寻引擎、浏览器这些是。 非常困难的事情。那我们学完这些之后，还要把它应用在我们的网站内容上，还要做连接，还要做搜寻引擎最佳化等等，这些其实非常的难。那我们在整个学习的过程中，我们学到一件非常重要的事情是，这些东西都是是因为所以是有逻辑的。所以当我们在不懂的时候，我们就从反向回去思考。那这样子学下来之后，我们的 EIS 老板也常常问我们说，有没有问题？有没有问题？那我们实习生最后也学到一句，一个很重要的一课是。 在这边实习跟徐校不一样，徐超就是让你要准备要听要记，那这边呢就是你要动脑想，要发问。好，那我们好不容易大家很辛苦学完所有的事情之后呢，于该开始实习做事了。那我们做事做的是主要是一个按时的工作空间网。那我们这个工作空间网呢，主要是的目的是将我们商务中心还有商务中心使用者彼此配对。 那我们网站上主要提供的就是像这三种这三种的呃产品，办公室还有会议室。那我们这样子这边的照片全部都是我们实习生自己去拜访客户的时候照的，然后还有和客户辛苦签约签下来照的。然后呢，我们照拿了这些产品资讯回来之后呢，还要自己回去把网站上这边全部全部都写完。那这样子整个这样子整个学习下来之后。 我们发现，哎，那我们要把这个我们实习的主要的主角照顾好，有非常非常多的事情要做。所以我要做的事情就是像要我们要每个人要负责要写文章，要像连接，还要管理广告，还要电访客户，这么多事情怎么办呢？那当我们准备要开始实行的时候，老板就说，好吧，那你们六个自己分一分开始吧。好，那既然想说这么多事情要做的话，我们就每个人什么都做一点，这样子好像工作量比较少，很快就做完了。 可是呢，我们第一个礼拜开始做的时候，发现，哎，文章写到一半就要去建网站，网站还没建完，又要打电话给客户，客户还没有约完之后，又要做简报，简报要做，要简报时还要做 PPT，非常多事情全部卡在一起，我们发现好像这样没有什么效率。所以呢，在我们第一个礼拜试用完之后，发现，哎，我们每个人其实好像做一样的事情，完全没有效率，要分工合作，每个人找到自己的专业做下去才会有效率。 所以这个时期到现在，我发现要做自己擅长的事，才会比较快乐、有效率、有热情。好，那我们在每个人照着自己的个性啊什么分下来之后，我被分的工作就是要和客户接洽，要开发客户。所以呢，我们就带着我们的网站去和全台湾比较大的八家商务中心去和他们续约。那除了这八家之外，我还要再负责找呃更多的客户帮我们签约。那我做的事情其实很简单，只有三件事。 第一件事情是用到我学的打电话的电话技巧，看他们说话，然后再来是和他们约解报时间要拜访他们，然后最后呢是带着我的学拿到的资料回来建档。好，那做完这三件事情呢，就是我发现，哎，那学到的跟我做其实没差嘛，那就只是把学到的带出去而已。第一次、第二次，老板会跟我去说，不要紧张，早上去讲好就好了。结果后来发现。 好像不太对耶，就是我觉得，跟实际上好像真的要自己去做才会比较有效率。那从第一次、第二次，我和实习生自己还有老板去拜访客户，到后来我有能力可以自己去见客户，代表说，哎，我代表一个公司，然后真的可以去跟他们谈的时候，发现真的自己上场做比较重要。所以，实际到现在，我觉得就是实做真的比理论还要重要。那最重要还是要边做边学。 好，那我实习去年十月到现在已经四个月了。然后我从现在回去看，发现当初想电话行销管理网站好像没有很难。然后牺牲的三十个星期也值得了，没有失嘴也没有关系。那这边学到非常要也是我的经验，还有思考模式。还有最后是我的学到一些专业和热情。好，然后最后我想要谢谢四个人，我想要谢谢了 Ignite 财配的主人 Greg，还有 T v T 在哪里？ 嗨，谢谢你们，谢谢你们当初邀请我来参加第三场的主持人，我在那边认识了现在的老板，谢谢。然后还有谢谢亲爱的 i n v i c t u 谢谢你们，花了这么多星期六带我们，谢谢。 <laughs>